生於亂世中，找到知己。當對的猛攻漸進後期，心底卻怕恐會失去你。於戰役再冲，或算可悲。回望那一些記憶，開始褪色。 夜景就如绝境，身心已死，醉醒交织，皎洁月色衬托着太夜，映漆黑。 美景消索，此岸格外令醉人。香烟苦酒里，装载着情侣，清醒但有幻觉，亦仿佛饮醉。当天的真挚都变做文字，但写在废纸，早已过了气，被弃置。 当战役结束，举国欢呼，参加宴会庆祝，再预计胜负，怎么会想哭？笑得辛苦，摆脱旧约束，却未有欢呼，怀念却只可记起，不会在一起。 只有自己看旧时日记，烽火世纪那些知己，虽有未死，却未能再见。到漆黑午夜也会终结，这告别或带点。 美景，消索此岸格外宁静。香烟苦酒里，装载着情侣，清醒但有幻觉，亦仿佛饮醉。当天的真挚都变做文字，但写在废纸早已过了气，被弃置。